Ui, ở đây Hai guys, Assalamualaikum Hari ni aku nak makan pizza dari Domino's Tak adalah pizza baru pun Tiba-tiba lalu dekat FYP aku Aku nampak orang duk komen pasal banana kaya pizza ha. Sebenarnya aku pun baru tahu Ada dessert macam tu, pizza macam tu lah So aku expect macam rasa macam rasa apa rasa toast lah kan roti bakar pisang macam tu sebab ramai gila kat komen tu kata ini favourite lah lepas tahu memang setiasa beli yang ni memang wajib order lah sedap sangat lah macam tu lah jadinya aku pun nak rasa kan sebab tak nak rasa yang tu ok ni dia ha. okay nampak menggiurkan aku tak expect lah ada pizza macam ni kan eh. Tapi ni dessert lah dessert lah. Inilah dia Tanpa buang masa Marilah kita cuba Bismillah Allah Okay Orang sebelah sila ambil okay, Tapi aku tak nampak lah Apa dia punya gula icing Sebab dah lama ha, tu, ah, kan. tu Dah ter Terserap ah, Terserap Wah Patut tu ah, Tarik okay aku rasakan video tu aku tengok dia letak mm, lepas letak, apa apa ni roti ni doh ni dia sapu dengan kaya lepas tu dia taburkan uh, cheese lepas tu letak pisang bakar and then last kali dia orang tabur icing juga cantik je lah simple tapi nampak menarik lah kan okay, bismillahirrahmanirrahim tak payah tunjuk korang first part untuk aku ok, macam ni nampak kan, nampak-nampak Allah bismillah cahaya aku baru dapat rasa kaya je dengan cheese sebab pisangnya seketul je nampak seketul je setiap satu tu manis-manis lah pisang tu pemanis Hmm lah, Hmm. Hmm, as expected lah Memang macam roti bakar lah Dia kalau serangup lagi best Manis lah manis manis Kanak-kanak pasti suka ini Yang suka Aduh Tetangga Makan lagi satu okay Dia makan panas-panas sedap lah Second slice okay Pastu. Hmm Hmm. Pada aku, okey lah, sedap lah juga, sedap lah kan Tapi, sebab aku ni bukanlah uh, sweet tu Mungkin bila rasa nak makan benda-benda manis boleh lah makan kan lah kan Kan? Tak adalah setiap kali kalau pergi order Domino's tu nak ada benda ni setiasa Sebab dia rasa macam roti bakar macam tu je Memanglah expect macam tu je Tak ada adalah expect lebih pun Tapi okey je, sedap je Bahan dia murah hmm. Itulah Okay, ini air Air favourite ni, warna biru lah Nanti kita dah test Okay, not bad Untuk bagi dekat anak-anak boleh lah Pizza samjang, samyang Macam, wuuu, tengok Tudum. Bau dia pun ha, Ini pun favourite juga Kalau ada memang sebab sedap Aku tengok si dok makan dulu Yang samjam beef Lepas tu dia chili cheese burst crust Tapi aku tak ada minta tu malah ha, Nampak ni Ooh, Menarik Kita makanlah satu slice Sebelum kita tutup video ni okay? One slice Lagi satu flaming tuna itu Biasa je tak payah nak makan Ini pun sepatutnya tak payah makan pun Tapi saja nak lamakan video ni kan yang ni beef ya, beef. Okey. Pedas ya? Lah. Ah ah, samyang. Nah. samjang, samyang, samjang. Kita nak makan dulu. Kau tak kamu makan. Rasa dulu. Baru tahu menarik ke tidak. Wow, tertarik. Alang kata macam tak menarik. Si spicy lah menarik. Okey, ni dia. Okey, bismillah. Sudah. Dia makan dengan chili cheese burst tu lagi power Hmm. Huh, pedas. saja video aku untuk kali ni So Nayat try banana kaya ya, toast Eh toast pula Zah banana kaya tu je Banana kaya tu je Sebab lalu kat FYP kan Orang nak cakap sedap Jadinya aku nak cuba Okey lah sedap lah not bad Tapi aku Kalau rasa nak makan tu je lah aku akan makan Memang untuk dessert lah betul lah Okay Terima kasih kepada yang sudah sudi menonton apa-apa jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe. Itu saja. See you guys in next video. Bye.